एक रोज तो कोई सोचेगा बंजारों की उस बस्ती में एक शख्स था पागल पागल सा पर बातें ठीक ही करता था दरिया की तरह पुरशोर न था समंदर की तरह चुप रहता था जिनसे उसे प्यार भला था ताने भी उन्हीं के सहता था एक रोज तो कोई सोचेगा एक शख्स था पागल पागल सा पर बातें ठीक ही